на видновколі, клени тополі, там вишнева ніж згора, там в прозорій тиші, плітень вірші пише, травень на сопілці гра, там дитинства весни, райду перевесла, там початок всіх шляхів, там мене співати вчила рідна мати ти щедрим батько вчи. Гей, яблунева солов'їна, в моїм серці Україна, в моїм серці соняшний Дніпро. Гей, гей, жира світла промениста, хай усіх єднає пісня, хай лунає людям на добро. Гей, на видно колі, ранки ясно чолі, гори ріки і поля роки там ясніють, там сади ясніють, там співа моя земля. Я дарую людям, щирим добрим людям, радісний щасливий. день моїм серці Україна, в моїм серці соняшний Дніпро, гей, гей, щира світла промениста, хай усіх єднає пісня, хай лунає людям на добро, Ясно яснонева солодіна, в моїм серці Україна, в моїм серці соняшний Дніпро. Гей, гей, щира світла промениста, хай усіх єднає пісня.

страшний Дніпро, гей, гей, шира світла промениста, хай усіх єднає пісня, хай лунає людям на добро. Гей, на видно колі, клени тополі. В Моїм серці соняшний Дніпро, гей, гей, там дитинства весни, рай перевесла, хай лунає.